May tao dyan sa pink house, ha? Oo, oh, meron dyan. Tara. Pang inaasan yun. Ay, nice game, Lods. Hindi sa akin, boy. Uy, hindi ako inb! Hindi ako inb, Lodi. Anong inb? Ginagaw-gaw mo. Day-day lang ah papatay ah. Ba't ganon? dito nakabot. Sa isa lang. Tangin na naman. gago. na napapanood mo. <laughs> eh, dito. Totoo no, marami. Oo, oh, naalam ko naman, naalam ko naman. Hindi na ako kakain mamaya. Lago. Ah, madam. Ah, nag-mute ako. <laughs> ginagawa mo, ginagawa mo. Yan! Wag mo na! Piste! Ay, piste! Ay, na may kalaban, oh. Uy, nabawasan ko 51. Ito mo, Donna, sa pool ulo. Okay. Magila, magila. Tara, I love. Madam. Patay na ata. Oh, Ben. Oh. Matay. Sige, sige. Bye-bye. Ingat pa uwi. Ma-identify bot. Katayin natin tong bot. Sayang. Nandito yun ano, natin. Wala na wala yung bot. Teleport. Ako ba? Bago, kala ko bot. May coming, may coming. Nandiyan yun ako ah. Ayun, ako yun no. Ah. Ilan yun. Bago, na-stack ako. Na-stack ako. Sorry, wala akong nakasali sa rap. Meron sa taas, tay. Meron sa taas. Bago, naglalag ako. Tay, tangin na. Okay, okay lang ako. Thanks, thanks, thanks. Pasok sa loob ng bahay. Thank you, thank you, thank you. Balik, balik, balik. Tayo pa dito, tay. Over lang mo, over. Yun. Airport dito. Hello. Hmm, tanginan nyo. Mga bata kayo, magpitog pa kayo. Lugod tayo, loko yun ah. nag na ako, madam. Bye-bye. Oh, oh, oh, beat, oh. Grabe yung bumabaril, walang cover. Oh, beat. Ano kailangan nyo, guys? Abay, Burgis. Ay, sino ba yung nag-out? Ay, hindi na Meron ako, meron na ako. Kailangan tayo na sa mag... Pa, ah, may, AD, may AWM. Teka lang. Ayun, yung naka-AWM yun, no? Oh, yung nandito. Naka-off naka yata ito. Oh, sige. I-delete lang yun, no? wala. Hindi siya naka-omit. Kalaban sa taas. Asan to Sa 285 pala malayo. Nag-bike, nag-bike na po. Nag-bike na sa palayo. Pangkas tayo, pangkas dito ng color. Lagyan natin color. Hindi, nalagyan ko lang color. Ah, ito na tayo. Ako na ako, turo ko sa inyo. Doon sa southwest, meron. Ito, ito, ito na sasakyan. Ito na sasakyan, oh. Wakoyel! Wakoyel! Eh, gago healer! Bago na kami! Bago, nating bago, nating bago. Patay. Patay! Nice game! Teka lang, wala na akong buhay. Madam na natitira. Ito na ang pag-asa. Gago reload! Gago reload! Ah! <laughs> Ito, may armor dito, level 1. 1 pero. Awa, yan sila. 60. Kalma lang kayo, kalma lang kayo. Sige, sige, tag. 105, 105.